Всем привет! В данном видео подробно расскажу и покажу, объясню все то, как э, можно поиграть в Героев Меча и Магии 5 а, по сети, либо же через интернет, э, либо через локальную сеть. Для этого нам потребуется программа Камачи, программа ForceBNP и некоторые манипуляции с ярлыком игры. А, я вот создал вот такой вот архив, здесь сразу же есть и программа и Hamachi, и ForceBNP, и также мануал по тому, как э, все настроить и сделать. Открываем наш мануал. Э, первое, что нам надо сделать, здесь документ Word есть и WordPad. Э, вот содержанием данного архива Forcebean IP, Hamachi, один Word, один WordPad. Документ скачали, Hamachi установили. А после установки хамачи вам надо будет зарегистрироваться в данной программе. Вы в ней регистрируетесь э, на адрес электронной почты, а затем подтверждаете адрес электронной почты. Все очень просто, входите в программу, ничего сложного здесь нет. А программа ForceBin IP нам нужна для фиксации IP, чтобы постоянно в нашем ярлыке с игрой не менять IP-шник, чтобы он у нас э, в нашем хамаче не менялся. А, Создаем ярлык игры на рабочем столе и вносим изменения в ярлык. А где брать ярлык? По умолчанию игра устанавливается на диск C, а, компьютер, локальный диск C, программ файл, x86. А, Nivel Interactive, там будет такая папочка, и в ней Heroes Magic 5 Offset 3 без А у меня же игра установлена на диске E, можно также установить на диске E, у меня папочка Games а, создана. И здесь Heroes Magic 5 Tributes of the Jest. А далее, что надо, надо сделать, а, в папке с игрой есть такая папка bin. заходим в нее. И здесь у нас H5 э, GameX. Э, зажимаем левой кнопочкой мыши и тянем на рабочий стол. Держим, отпускаем и нажимаем создать ярлык. И нажимаем переименовать. А все полностью стираем и подписываем название нашего ярлыка. К примеру, я подпишу его Heroes 5 можете назвать его как угодно, лишь бы латиницей. А, Все, здесь нам больше ничего не надо в папке с игрой. Далее будем проводить манипуляции с нашим ярлыком. Нажимаем а, свойства, открывается вот такое вот окошечко. В этом окне нам надо в поле объект внести изменения перед а, вот этими вот кавычками e-games, э, э, перед адресом игры точнее. А что у нас по мануалу написано? Смотрим. Если у вас 32-битная система, то перед... Э, э, вот здесь вот перед Е, перед кавычками вносим э, данную вот фразу C Windows System 32 Force Bin IPX и C Windows SUS WoW, 30, WoW 64 Force Bin IPX, если у вас 64-битная система. Далее ставим пробел. А, пишем IP-адрес, э, который мы будем брать из Камачи, и затем снова ставим пробел и нажимаем ОК. Сейчас смотрим, как это делать. А, копируем вот эту строчку, у меня 64-битная система. А, копировать. Все, мануал нам не понадобится. Ну, здесь, э, кстати, запустим сейчас программу Хамачи сразу же. Вот запустил программу Хамачи. И вот он наш IP, который мы будем вносить. То есть вносим сначала вот так вот, э, ем, не туда, а в поле объект, в поле объект, вверху вносим. Так, все, внес. Далее нажимаем пробел и записываем наш айпишник. 25. Точка. Пробелов дальше не ставим. 53. Точка. Пробелов никаких не ставим. 142 точка 112. А теперь пробел нажимаем. Все. Далее все, что нам надо сделать, это нажать «Применить». Нажимаем «Применить», нажимаем «Ок». Вот так вот ярлык у нас изменится, но он будет полностью рабочий. Чтобы узнать, э, работает ярлык или нет, э, просто нажимаем на игру и запускаем. Так, э, вот у нас запустилась настройки видеозвук. Видеозвук я выключил все. Все у нас работает. Игра у нас работает. А как же нам а, создать сеть, либо же подключиться к существующей сети? Ну, к примеру, чтобы создать сеть, нажимаем просто... Так, кстати, вот система вход-выход. А, здесь вы будете входить, вводить логин, пароль. Логин это ваша почта, либо идентификатор, получается, и пароль, который вы создадите. Так, здесь у нас сеть. Нажимаем подключиться к уже существующей сети. Здесь вы вводите идентификаторы, это название той сети, которую э, вы создали, либо же создал ваш друг. И пароль, который придумал для этой сети э, ваш друг, либо же придумали вы. И нажимаете подключиться. А далее сеть, э, создать новую сеть, если вы создаете сами. Вот, создаете идентификатор сети, я же создал идентификатор сети Heroes 5 Если не подключается, пишет такое имя занято, то просто добавите циферок или буквок, чтобы а, им получилось сети уникальное, и оно будет а, за вами уже. Далее вводите пароль, придумывайте на латинице, желательно от 9 до 12 символов, и подтверждайте данный пароль. Нажимаете «Создать», сеть у вас создается, все в данная сеть вот так вот будет отображаться уже, и к ней уже надо будет подключиться. Чтобы подключиться, нажимаете, вот я показывал сеть, «А, существующие сети, вот ваш друг увидел, вот, э, чтобы увидел вас, э, он должен ввести название вот этой вот сети, Heroes 5042021, и ввести пароль от данной сети, который был придуман, который он вам сообщил, либо же вы его придумали. То есть пароль отводите, и нажимаете подключиться. Вот здесь вместо цифрок 1 будет 2 и максимум можно до 5 игроков подключить. Так, далее, что у нас идет? А, как в самой игре это все будет э, выглядеть? Заходите в саму игру. Э, так, здесь у нас сетевая игра, локальная сеть. А нажимаете создать, э, выбираете э, любую карту, в которую вы будете играть. Э, а, выбрали карту. Далее, что здесь надо нам сделать? Э, динамический бой включен, выключен, медленно, средняя. Это уж как вам понравится. Динамический бой это эффектные картины там боя, как кто ударил, приближение камеры и так далее. Динамичные бои. То есть там не приближение камеры, а динамичный бой это на э, вам будет даваться определенное время на то есть э, на ход напали на нейтралов, и, допустим, у вас наступил ход какого-либо существа, и пойдет время, там, 30 секунд, 15, э, или вот здесь можете быстро поставить, можете вообще выключить динамичные бои. А скорость анимации. Скорость анимации ниже тройки ставить не рекомендую, но обычно все ставят четверку. Пятерка это уж совсем быстро будет. Э, ну, 3-4 обычно ставят, но желательно ставить четверку. То будет достаточно Далее сложность э, сами выставляйте, какую вам надо. Одновременные ходы, если вы друг от друга будете находиться далеко с противником, то э, вы одновременно будете ходить, и вам, например, не надо будет ждать, пока сходит соперник, вы будете ходить одновременно. Автосохранение обычно все ставят, э, быстрая схватка, а быстрая схватка очень нужна, чтобы не сражаться лишний раз долго с нейтралами и так далее но есть обычно ее ставим, всегда можно переиграть. Режим призрака, но ну, его обычно никто не использует, но можно поставить, приколоться, пока будет ваш э, герой, точнее ваш э, противник э, делать свой ход, и вы сходите раньше, то время, пока он ходит, а у вас активируется режим призрака, в этим призраком можете напакостить, там какие-то неудачки, все прочее там наложить, перехватить шахту или еще что-то, как бы пакостить, ходить призраком. А, далее нажимаете просто «Создать». А, создается вот такая вот игра. Можно просто сыграть с компьютером. Единственное, то, что здесь вы а, читы использовать не сможете. Там различные ну, программы читерские есть, конечно, друг друга отслеживать, но вы не сможете там код на золото вести или еще что-то в данной версии. Можно выставить артефакт, золото и так далее а к вам игрок подключится, а будете выглядеть вот так вот, когда выберете а, расу а, героя, к примеру, а выбрали, вот так вот нажимаете, все, галочка готова. Когда ваш противник поставит такую же галочку, а, выберет нужные ему параметры, вы нажимаете начать игру и начнется игра. Также советую, чтобы у вас и у вашего оппонента стояли одинаковые настройки то есть выйти, назад, выход, заходим в настройки, видео, звук. А, насчет разрешения это зависит от того, что, какое разрешение у вас будет стоять. Насчет качества изображения а, тоже ничего страшного. А насчет сглаживания, ну желательно, чтобы у вас а, все настройки, ну кроме разрешения, разрешение может быть у каждого свое, а все а, остальные настройки, качество изображения было у вас одинаково, гамма была одинаковая, а, сглаживание желательно одинаково, Э, Низотропная фильтрация одинаковая. Насчет музыки это все равно. Далее. Летающая камера используется аппаратный указатель на ваше усмотрение. И э, здесь игра. Вот здесь вот э, более надо появление подсказки. А, то есть это вам не надо. Автосохранение, чтобы у вас стояло желательно. А, быстрая схватка, напоминание о ходах можете оставить, можете отключить. А, самое главное, вот скорость перемещения игрока, а, чтобы у вас стояла либо посерединке, либо на максимум. Скорость перемещения существ тоже желательно либо на максимум, либо на 2.0 поставить магия в тобой это как вы хотите, движется камера, тени указателя, вот это вот все как вы хотите. Ну, желательно, чтобы эти параметры тоже совпадали, так э, будет намного больше совместимость и меньше шансов того, что где-то у вас что-то проглючит. Также есть еще кое-что здесь по игре. А, сразу вам говорю, у вас должны стоять одинаковые моды и одинаковые карты. Если вы переходите в папку с игрой, к примеру, вот она папка с игрой, да, и здесь у нас а, установлена, есть папочка такая User Mods, а, те моды, что стоять у вас, должны стоять у вашего оппонента, либо же игрока, с которым вы собираетесь играть по сети. То есть э, моды должны быть одинаковые. Либо же, если вы не знаете, какие у вашего друга стоят моды, просто удалите у себя моды и пускай он тоже удалит у себя моды. Либо же скиньте ему свои моды, либо же пускай он вам скидывает свои моды. Насчет карт. Э, с картами немного попроще, просто если у вашего а друга или оппонента не будут нужной карты, а вы хотите создать эту карту, то он не сможет к вам подключиться, потому что у него просто нет данной карты. Вот и все. Поэтому вам придется сыграть либо же стандартные карты, которые есть в игре, либо же в те карты, которые вы скинули а, своему другу, и он закинул их в папку Maps. Папки с игрой есть такая папка Maps, и сюда он закинет карты. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, все было понятно, и информативно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.